Hello. Beberapa waktu yang lalu, Instagram memperkenalkan sebuah fitur yang sangat keren yaitu Instagram Story. Tapi sayangnya untuk melihat Instagram Story ini hanya melalui aplikasi resmi Instagram. Jadi untuk melihat Instagram Story melalui browser yang ada di PC, kita perlu menginstal sebuah ekstensi yang saat ini hanya bisa diinstal di Google Chrome baiklah sekarang kita akan menginstal ekstensi Instagram Story untuk Google Chrome pertama kita akan pergi ke web ke Chrome Web Store kita bisa mencarinya melalui Google setelah muncul halaman Chrome Web Store tinggal kita mencari uh, Chrome Instagram Story sorry nah kemudian kita klik nah, inilah esensi untuk Instagram Story kemudian kita klik add to Google Chrome oke okay. nah, eh, ini terinstall dengan baik ini adalah Instagram yang lama kita buka Instagram nah ini adalah Instagram yang baru setelah diinstal esensi Instagram Story kita coba buka satu nah ini adalah Instagram Story yang di yang diposting oleh GoPro selain kita menampilkan Instagram Story kita juga bisa menyimpan video yang ada di sini caranya klik kanan save video kemudian save oke okay. okay. jadi begitulah cara untuk menampilkan Instagram story di browser yang ada di komputer kita cukup mudah kan guys selamat mencoba